cando quidades. Bueno, pois que, que é o que vai dicir nesta ceremonia de restitución? Bueno, <clears throat> en primer lugar vou agradecer a, a, a amabilidade, a hospitalidade que tuveron, que fixeron un esforzo que de agradecer. Eh, en segundo lugar, vou a disculpar a, me pideu expresamente non a presencia da presidenta, ela lle, faría, lle facía moita ilusión estar aquí, eh, saludarei en nome, en nome dela. Non? En terceiro lugar, pois, vou a explicar hasta donde de tempo eh, como foi o proceso. Non? Eh, nos, eh, en canto supemos, eh, parece ser que foi 20 de marzo de 2020, ou seja, exactamente hai tres anos, pois falamos ao presidente da MSU e eh, a, a primeira idea eh, inmediata foi eh, bueno, pois vamos a dar todas as facilidades. Non? Eh, por que? Bueno, digamos, unha cuestión de restitución eh, de xustiza, eh, pero tamén por eh, coherencia, non? Por ser, eh, non se pode estar, eh, digamos, en, en un proceso de, recuper de recuperación, de restitución da memoria histórica, eh, e por outro lado, pois, eh, que outros, outros lugares, en outros países que queren facer esa restitución, pois, eh, poñerlle trabas. Non? O sea, era unha, unha cuestión de, de principios, eh, e, eh, eh, bueno, parece ser que foi novedosa foi absolutamente novedosa porque sabemos, eu, aquí nesta viaxe pois fomos, eh, digamos, sabendo máis cousas eh, que van bueno, estar tendo bastantes problemas, bastantes problemas para que lle devolvan eh, non os, os cadros que, que foron expoliados polos nazis, cadros ou outras obras de arte e, bueno, cando, cando lle din que sí, pois, bueno, danlle largas e poñe todas as trabas, a nosa decisión, pois, digo, por xusticia e por coherencia foi eh, eh, dar todas as facilidades e así o fixemos, non? E se tardou este tempo foi bueno, por a incidencia da, da familia non? Que, que recorreu porque se non pola nosa parte eh, isto estaría zanxado hai tempo non? Eh, están eh, como escoitastes e publicastes non? están eh, eh moi mm, emocionados, non? moi conmocionados, moi eh, eh, en fin, a sala palabra, non? Da que, eh, eh, creo nunca, coa, vamos, como fixemos en Pontevedra, que a restitución, eh, bueno, creo que a recepción que nos fixeron eh, ante, non? E, a, vamos, e agora aquí, pues, creo que demostra que realmente, que realmente é así, non? Entón, pois, moi orgullosos, eh? Eh, creo que ninguén en Pontevedra ou a Diputación e o Museo estaría tranquilo eh, sabendo que temos uns cadros non? Que, que foron un, un espolio, polo tanto, bueno, esa eh, pena por perdelos, eh, pois, eh, digamos que está máis que compensada polo, polo feito de ser eh, pioneiros e de facer o que tiñamos que o que entendemos que tiñamos que facer, como dixen, por eh, aplicación da, bueno, pues, pois, do que defendemos, no que creemos, eh, e eh, é, eh, eh, que estamos eh, levando á práctica.